Ake bahlali nathi-ke sibe ngabanye-ke abathi bathathe ithuba bambongele-ke uNaDeNakai kakathe wakwenza wakhona ukuthi azithengele umuzi wakhe. Siyawubona lo muzi ewubonisa bahlali ngizonifakela iy'thombe ukuze niwubone lo muzi wakhe, umuzi wakhe omuhle bahlali. Ukuthi naye simbongele-ke sibe ngabanye nathi esizothi siyambongela akwandele bani. aqhubeke njalo nje. Ngiyabonga abahlali, uma-ke ngiqhubeke-ke-ke nginibonisele muzi wakhe-ke bahlali. Hhayi ke u-Miss Nadia Nakai who is soon to be Mrs aka we don't know when but very soon useshilo ukuthi yena usezithengelile umuzi wakhe othi yena so besazisa nje sangabahlali baseMzansi ukuthi usethe wamukela isikhiye ezandleni zakhe zomuzi othi yena naye usebalelwa kulabo phela abaseMzansi nathi laba sebenemizi yabo ama-celebrity asenemizi yabo ethi bona so nayo sefakiwe-ke under kwilisti le yokuthi nawo se-owner umuzi wakhe. Hhayi ukuthi uxhasiwe lo muzi akaxhaswanga muntu lo muzi umuzi ongowakhe akubanga khona sandla sa-A_K_A ukuthi uyamsiza umuzi azithengele wona yena ukuthi naye azibele ne-freedom yakhe emzini wakhe bahlali. Ewu-hhayi bahlali-ke siyambongela uNanda Nakhaya ukuthi usethe Nkosi yami naye wasebenza waze wafika kuleli zinga. Akwandele bani ngampela ukuthi uze ufike kulelo zinga noma-ke phela abanye kuyenzeka koda kuyimvela kancane akujwayelekile kodwa-ke sike sithi-ke nje sonke simbongeleni uNadan Akai ngokuthi usethe wakhona ukufika kulolo zinga lokuthi naye azibele nendawo yakhe bahlali ethi yena ngethalente lakhe athe uNkulunkulu wamupha lona and lamsebenzela. Simbongele kakhulu bahlali. So-ke bahlali mina ngizothanda ukwehlekela ngeze siyena engakhohlwa-ke uku-subscribe-a, ni-like-e, ningi-follow-e. Konke ngizoleke ngini nginidrophela kancane kancane amavidiyo engiwatholayo ngizole nginidrophela nginitshele ukuthi naku manje kwenzakala ukuthi ngobani, kwenzakala ukuthi ngobani, ngoba nami ngiyathanda ukuba uphoshozwayo. Koda-ke okusalayo ngiyanithanda bahlali, nginithanda ole.